Wir pflanzten mit Kindern, Häuptlingen, Urvölkern, Friedensbotschaftern, Königen, zu Taufen, Hochzeiten und auf Gedenkfeiern, in Gemeinschaften und auf Festivals, in sieben Jahren ein weltweites Friedensbaumnetzwerk. Durch den Kurzdokumentarfilm Die Mamos und die Bäume des Friedens der acht internationale und zwei Friedensfilmpreise gewann, wurde die Friedensbaumvision weltweit bekannt und unsere Gründerfamilie von vielen Naturvölkern eingeladen. Der Friedensbotschafter aus Neuseeland sah den Film und besuchte uns in Deutschland, um uns im Anschluss auf eine sechswöchige Friedensreise durch Neuseeland einzuladen. Das Erstaunliche an unserer Geschichte ist, dass wir nur die Vision hatten und alles mit ganz wenigen Mitteln realisieren konnten. Der große Erfolg des Kurzfilmes hat uns ermutigt, an einem großen Film über die Friedensbaumbewegung weiterzuarbeiten. Auch dabei soll unser Kult-Oldtimer und Friedensbotschafter Bussani eine Hauptrolle spielen, da auch er auf wundervolle magische Weise zu uns gekommen ist. Seit Gründung der Stiftung vor sieben Jahren fährt er unsere Friedensbaumfamilie schon von Baumpflanzung zu Baumpflanzung. Durch seine besondere Ausstrahlung hat er schon so viele tolle Menschen zu uns geführt, die uns seither bei unserer Vision unterstützen. Wie zum Beispiel Thomas D. von den Fantastischen Vier oder den Rapunzel-Gründer Josef Wilhelm und viele mehr. Im Zuge seiner Restauration wird er so nachhaltig umgerüstet, dass er mit recyceltem Pommesöl fahren kann. Für unsere internationale, friedensstiftende und völkerverbindende Arbeit wurde uns im September 2018 in Berlin der Bundespreis Nachhaltigkeit verliehen. Während wir als Familie und von uns initiierte Pflanzfreunde in großen Zeremonien weiter die Hauptknotenpunkte des Netzwerkes pflanzen, ist nun jeder von Herzen dazu eingeladen, an dem Friedensbaumnetzwerk und seinen feineren Wurzelverästelungen mitzupflanzen. Damit wir diesen wertvollen Weg weiterhin kraftvoll für uns alle gehen und auch fahren können, soll der Sunny nun restauriert werden damit wir das Friedensbewusstsein weiterhin in möglichst viele Menschenherzen pflanzen können. Die Friedensbaumfamilie hat bisher ihr ganzes Herzblut in diese Vision gegeben und nun braucht die Vision deine Unterstützung. Bist du bereit, 5 Euro oder gerne auch mehr dafür zu geben? Die Volksbank legt pro eingegangener Spende 10 Euro obendrauf kannst dir dafür noch ein schönes Geschenk raussuchen oder erhältst optional eine steuerliche abzugsfähige Spendenquittung. Sei jetzt dabei. Wir freuen uns auf dich. Aho Yeo Yasin. Wir sind alle miteinander verwandt. Hallo liebe Kinder, der Sunny, der Friedensbus. Und ich, überall wo ich hinfahre, pflanzen wir Friedensbäume. Das bist du, das weiß ich. Oh. Ja, das bist du. Das bist du. Oh. Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Kinder. Ich bin der Sunny, der Friedensboss. Nein, das bist du. <laughs>